بس اني كنت هاكل مع الواد بس بقى نفسي اسدد دلوقتي ما تخليش ترجعي معانا مصر ما اعرفش اروح فين في مصر ولا اعرف في البلد اللي القطر رايحها ولا اعرف اروح هنا ولا اعرف اروح هنا ليه يا عبد ليه يا ابني ابني ليه حيرتني يا عبد معقولة ما فيش حد قريب كده ولا كده افتكر يعني هي بس تعرف الزمان ده بقى ما حدش بيسأل في حد الشيخ انا هقول لك على حقيقه ايه؟ سابها اي حد يسيبك في دار المصيبه ان يا ريم لك ما قلت لك يا حبيبي انا السبب يا ما فيش في الدنيا يا يعرفني انا اللي بغسل له هدوم ليل الغربه يا في ليل الغربه يا مايا يا ريت تدعيني يا مايا يا ريت تدعيني يا الغربة بيطول يا ريت ما سافرت من اول لو عايز تخدمني يا حبيبي دليل الغربة بيطول يا ريت ما سافرت من الاول مفيش غير ربنا معاك الغربة عذبني خلاص سيبني خلاص خلاص خلاص البعد دوبني خلاص خلاص في ليل الغربة عذبني